kabo kabomaan atta'uunti. jechuti goda kaanne mirxi zara wixaqinoom darnesaa kaadhano mirxi zara aqinaan bee wuxeetaama akkatiin kaami wuxeetaama akkatiin kaami mirxi zara aqinoomi dat kan saanti bafushina yunaamani kaanin wintaan kaan wintaan babe kun kaan wintaan ba kun nuri nuri nuri moosiin afami gallee bikki wuxeetaama akka tassanoonne ba wuxeetaama akka tassanoonne ba ካቦአት ያኒ ተስማማት ነው ካለሱ ዶን ነው ዶን ዊንጦሚል ውጤተ ደቂናም ኩን ኑሪ ዊጠም ጋለው ውጤተ ነባ ካን ወለወሪ ተጠቀማም አንጊዘ ቅጠንሴም አኔ ወሊ ወጪ ፍልቱን ከይኔ በጋኒ ካን ግጤኑ ያዮሚ ኑሪ ጋለው ዊጠማ ውጤታማ ከተሰነ ወጪ ጠለጡ ነባ ወጪ ጦዱ ኪሳራነት ውጀ ነው ሃሮ ዊጠቀመድ ውጤታማ ከትሄን ፈያ ጋልቴንታ ጦማኔ ፈያከት አንደ መገኔ ከ ኑር ውጣም ጋሎ አለሱ ዊንጦ ይተኔኔት ተከራከና ዮሜሁ አኒ ከአብ ዊንጦሚ ዳት ውጤታማ ከቲን ካም ያዮሜሁ ከኔ አሌኔት ጭቅጭቁን ጋሎ አለሱ isa kab mama tenan ka yose kan sabita kala so mine yo ala so wintu yine te odama yomi bagan kan wintu ni ni santu ba foshina na yine yine shi danamo damun kodan tenta doranci ati ወናንቾን አቅኖሚዳ ዘሬቱ ሚኒ ገሎ ዘሬቱ ሀዳን ዋልነው ሀብዶልጅ ዘሬቱ አናና የምር ወናንቾን ደናሙ ምርተ ደቂ ደናሙ ዘሬታ ቆርማሚ ዋሎ ሱቅ ሲ ባሩ ላለነው ዘሬታ ዊጡ ምርታ ደግሲሳሪች ወነሰያ ይከኒያ ምን ገሎ ወናንቹ መቱስ ሞሲን ገነሜሃ ለንኪቢ ደግሞ ሆለሙሩ ኡሌሰያ ገሌሃ አማ ነቀንቹ ሆያንስ ባ አሌንከስ ይከኒ ብኪ wombe yoosef yennoo qabiin ammadhamteenaan muccuru zeretta tammin muccuru mirta daqqinoo mida galtinne doonnaam gagiichine tirfin wadiya kaadhinaa yoo hikkanni andhu xaatiin taanneen gallo zerettich igeni yoos kaan xuudeenmaaraan hoolame genante richaa kayyoos xuudeennoo daannaa qacu genamee kun waaggiin afammeya hikkanni bichi maasaan kanne wali kalu genu xeebun bogga muccuru zeretta qormammoo tammin oomida danaa mirta daqqinaa miyyoa. እኔ ካለሴው ካበለሴ ዝሬቶ ሀትጎን ይዤ የምንት ደናሞ ካን አለሴ አነኖመቲ ሙጭሩ አዘረቲ አነኖመቲ ሙጭሩ ዘረቱ ሙተኖ ቢክ ሙተኖ ሙቲ መቆስ ቆርማሜሃ ላንኪቢ ቦብሪሲ አፖን ታባኖ ኤውስ ቆርማሜሃ ሳኪቢ ደናሙ ምርታ አሳኑ ያም አማናም daganté qormatoo minnaakaan qormammi waalleha kuuni koda matu afuu shema ma'n iggenanteha lankibi dagano daganoo dagitoo hayyooni zerettoomaa kuun ihanoo yeeni afuusheenno mantii afuudhiyans gabba'u man'ina fuudhaya qormantuutu man'ina fuudhaya kanni bikki zerettii hin cannota dandeessanoo ba'aa yoo. Yoosef yee ta'uu asii toonti ta'uu mettu ikkoochi ikkadam sita isin Yoosefi ta'an hin balaanga inni bakka isun gubiin ta bakka. Qonni ta'an yanke metu ko ata kuma ogon ah Anooti lamun qoodamu dhee. wali yaroo shota sanaa danaama zeretti aleen odamu miisi birsaan ikko bikki marteen tagu danaama ikkodanii teessu ka zeretti mahumata haabdolli zeretti miika dhanandoo mooshitus maan xuundaan ashagammahu aleen kas odissaa malaakka toolami yoosi bagisii annannooma quxurko yoos dhaafammo bar yoosi ikkanni hoodamur aleen kas yoo bikki ikkaan ashagammafu zeretta xuundaan kaboo አንየሚ ሰዊቱ ባለሙዩ የሰዊቱ መጦቲ ከነን ተስማማኑንያ ዮሴ መጋኖ አባራ ሶኮች ባቀን ባላ ቡይቢ ዊንጦሚት ማይሃን ደናሞ ለምን ኩን ኢተሚ ውድዋቴንታ ዝርት ያለን ዮ ሀዋ ገንሲ ወራንካ ኢተንቴንታች ሃሮ ሀብዱሊ ዝርት ሚካለኖ ሚያሰኑ እንዶ የኑ አንያ አሌንካስ ጫክሳ ጻኩ ዮብኪ ኢካን ወራንካስ አዘን ይጻፈም ፉዴሩ ባሪ አከማከው hakkanne wixamano hatti wixamano yenna roran qormisiisanoo qabu yoo hikkaani xuundaammi agarte Mas, ta'an ta'e jechuudha. Waaqtiin an ta'e jechuudha. Kun afoos gobamoo eeguudha. Ona mooshasaan langee ammoo kan afoon kasi warqatu yoo warqatu sawwita horan ka zeretti mamamatanne caakkisanoo ihus mooshteen taach qaxxalla ammoo fanteen taach kun warqatu aazenii he'oo ihus zeretti mamamatanne waloorri cannanna ikkoo ihus caakkisana warqatu yoo ihus mooshasanonne. Ani wanaa minizaretta galloo winxuni witoon saata wixamuun kaa. ምርጥ ዘራ ዊንጦሚት ውጤት ያኖን ማሳን ላሉ ደቅናሚ የሚው ከንቅ እክ ሚዋላ ነው በቆ ግንዛብ ጠፎ ብኪ ኩ አሸጋሞ ወረቀት ተማርሰ ነው ሄኦገ ደጎን ብኪያት አት ወነ ደጉ ሆ ገውንቲ ብኪ ሚኒ ቤንከማ ዊንጦ ወጨና አንጉን ካይተን ተከራከርቶን ተ ቴስ ግን ምርጥ ዘር ማ ጉደኑ እንደሆነ አሌን ከጽሁፍ ዮ ደናሚ መስአፌ አዘ ዮ ሲሩ አሞ ወሎ ወረቀቱ ዮ ዝሬቱስ መጦ ዘሬያ ኤሬረሙን ቧ ካን ዊንጦ ተነ ani wulubba marameen osoon takka wixii asoontidaa kagoba ammoo xaphmitti raddawu abbish keentane ceesi galaqqisiisa ka baalamuya ammoo waashinees kaan tamaarsenne baalamuya abbish galaqqaam atii timirta isii caaqtan kannichi zakki hittigaamu gobammi waalloo hittigu xaleen kas ofu yo cuufu yoo'i aaqin wixaqqinoommida wuxxeetaamma akkata inkaammi bikkiya kaan kii boqutii affuntenne xuuddoonti bikkiya abbish ka baalamuya maganoo galaqqaam. Wunaachi bisi dagoo ogichi ke'insi. wananchibsi kaan dagoo ogishke'is na'oo wanaa kaa wintunee yineetitti tees na'oot ammoo dangeen tees dangoommiich kawidha winti wuxeetaammatiin kaan winxawunni kee wuxeetaammatan koo tamaasteentaa muyaa akkaata galaxinaan qabu maassa'u ሆለማ ቆረንቡን በበሬን አኖቲ ወደንቴናን እንደቀሜን ሰዊት ሰደ እንደናሞጋ ሀሳዊን ጎልቶ ቤልንም ተዳይለንቀጤ ደናሙ ገዘክሴንታን ኒሃ ዋንቴንታን ኒሃ ሮሴንታን ኒሃ ብሽ ገለጣም ጡሚ ባሪውን ቀጠን ለሞ ኢሳ ወልቲ ሁች ዮዊኪ ገለጣን ከ ጡሞ ሽዬ ብሰንቴንታ ወጋይ ገላን ሀት ጎና ጡማ ዮንታ ዘረቲ አለሲ ዘረቲ ማሆመታ ኒሃ ተማናዮ ዘረቲ ብሪታ zerettu gonando mahando yenora qormin dagossanonne wixichinne birita masaqtin sinomichi zeretti alasi hagaru aleeni sharu xaashale leen woraqata warame worqatu yoo waramusi worqatun kummitenne caakkisano makkee alasu hakka bare makkee haan mi makkee haan alasu hannochi waalu qixxamusi baro hakkanneetin doyanoo caakkisano worqatu aleen kas xaafame hikkuun ammoo teesu aazeen shari aazeeni alasi aazeeni worammee ihus mooshin xuudassaanne awwan nammoteesu sharisiya le'en qixxammoo qalas zerettus qixxammoo hakkanneneettindo zerettisi mahomati mahaando caaksanor baru qixxammoosi baru hakkan barindo qixxanseesi dirijitu mahaando qixxammesi sharisiya le'en yoo habankaando keemmaashimasi habankaando yennor harankasin caaksanor shariya le'en yoo bikki qormin mooshin aaqu hassanonne hikkannichi teesuu zerettisi muxima sichi masi maxanu muti haban kando qaxal teesu alassi muti ke mashmach abba muti qixantich abba zirettisi mahomati mahando caakkisanoru shariyaazeen yoo bikki mucuroomaan waalloo ihus mooshin aqin maasaan kanne wixu abbi shassano ihus dagossanonne hikkaniya tadailangaxeha yoo qixanchaani awantiin tabikki galaxxaan ቀጠለኖ ዝሬታ ሙጭሩ ይጠሰኖጋ ሞሽን ደገሰነ ኢኩጋ ሩሴንታ ቢያብሽ ገለጣ ቀጠልዮ በራካ እንደቀማሚ ለንቀጤ ጡሚ ጃታ ጡሚ ሁጀ በራከታ ጡሚ ሁጀ ዶላ ይሁን ያም አብሽ ገለጣ የከበረ ታሪክ ያላት ተሟልቶ ነው የተሰጣት